お前らに平和を語る資格はねえはい、デビです、えー、残念ながらあウクライナの戦争が始まってしまいました。えー、ところが、えーと、ということでですね、あのえー、各国のメディア、まあ、日本を含めて他の、まあ、イギリスとかアメリカのメディアの反応をあどのように 反応なのかちょっと見ていきたいと思います。で、えー、ね、見た結果でですね、おいお前らメディアとか、YouTuber とか、あとライブ配信でね、あのー、されてるニュースとか映像にされているコメント 嫌いだね。うん、嫌いだね。うん、うん、うん、うん、うん。なんか、うん。バカばっかりだね。本当にね。あの、メディア、ろくなメディアいなかったね。あの、プーチンによるこの圧倒的、もう圧倒的にプーチンが悪くて、すべての責任はプーチンにあるともう、バイデンお話ししますしてたけども、それそんなことねえでしょ。そんなことないでしょ。で、メディアが 話さないことありますね。なんでこれはないのプーチンは言いました、戦争する前に。えー、ウクライナで起きている、ね、ジェノサイドを止めるためのの戦争だと、はい、言いましたが、はい、それについて、えー、どこも言ってなかったです。はい、っていうのを、えー、っていう話をしていきますね。ドネツク近くのズグレスで砲撃された子供のビーチ。 にですね、ビーチに、えー、砲撃されたんですね。これ一般人がもう何人も死んでいます。で、そしてですね、こういうことも言いませんね。で、えっ、ー、と、えー、ウクライナと、ウクライナではなくて、えウクライナによってですね、ウクライナ人によって、ロシア人、ロシア人を排除すべきだっていう考えの人がいるんですよ。 えー、実際にですねもともとソ連でしたので、えー、ウクライナにはロシア語を話せる人が多いですね、はい、ただ、えー、古い人間だとウクライナ語を話せないっていう人がいるんですよロシア語を話せてで、えー、その族はその人を心配してですねあのあの生活はちゃんとできているかとかあそんなことを言われてた状態なんですよ ウクライナ語を話せな話せないと危険な、ね、身に危険を及ぶ状態になってるんですあそこにいるロシアの人たちはいそしてね、一番の大事なところどの国のメディアもですねコメントもですね記事もですねもう全然そんなこと触れませんでしたねあの8年間においてですねドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国において非常にあの残念なジェノサイドが起きてるんですね で、えー、地下で暮らすことをもう当たり前の日常のように感じている子供だって子供がいるんですよそんな子供がいるんですよゴロフスカヤ・マドンナで調べれば出てきますねウクライナ軍の犠牲者です若い主婦と本当に小さな可愛い赤ちゃんがですね残酷な状態になって死体になってるなのでここには平和っていうものが存在しなくてですね で、えー、それにそれプラス、えー、ジェノサイドも起きているということでそれを止めるための戦争だということをプーチンはおっしゃってると思うんですけどもうなんかあの他のニュースはもうねここれを言わない全くこれをちょっと調べたらさ出るじゃん調べろよ調べもせずにさなんか正面ほんと表面的なことしか言わないのよ バカかよマジでいろんなそのねライブ配信のコメントとかツイッターとかね日本のツイッターとか他のコメント見るけど本当バカばっかりだね残念だよ本当にもうもうどっちがあの悪いかねどっちが正義正義がとかっていう時代はもう終わってるんだからこれ昔私が言いましたパーセント思想っていう、えパーセントで考えるっていう思想の話ですね、えー 1か0じゃないんですよ。イエスかの善か悪かで問題を解決できないんですよ。で、えー、実際にここのあのウクライナによるこのジェノサイドの問題をロシア側は、えー、西側の諸国にですねお話ししたところ完全もう無視だったそうです。じゃあ助けるでしょ。新ロシア派の人たちがいてね危ない目に遭ってないの助けるでしょ。 助けるでしょ当たり前じゃないですか、えー、なのであの一方的にプーチンが悪いみたいなこと言ってるメディアが多すぎて国民も多すぎて本当ねバカ言うなと思うんだよバカ言うなよって本当思いますねこれは私がロシアに住んでるからではなくてね私が何人であろうとどこに住んであろうと思いますねこれはうん本当 くだらないメメディアについて前回の動画でですねウクライナの問題について言いましたけどもやはりあのメディアですとか、えー、他のね、えー、何か、ね、ここでは言っちゃいけないあれをあれたちは戦争が起きることによって自分たちが有利になる ね喜ぶ嬉しい嬉しい人喜ぶ人がいるんですよ戦争になることで、まあ、過去の戦争にはありましたよねどことは言いません言いませんけれども同じ民族同士を殺し合いさせたとねそれでまあたくさんお金を稼いだ国がありましたとはいそれで日本もまあちょっと稼ぐこともできたんですけどねあまりにも稚拙すぎますねあの 幼稚すぎますただただですよ戦争を擁護することは全くしませんしねロシアが一方的にね正しいとも言いませんしウクライナが一方的に正しいとも言いませんねウクライナがアメリカのねあの傀儡国家になっちゃったとはもう言ってませんしね言ってないですそんなことは一言もうんでただ そしてね、えロシアの国民ですね、国民や、えウクライナの国民全員ではないですけれども、全員ではないですよ。基本的にあなた方国民に罪はないですね。いろんな運動、暴動起きてますけどね、日本でも起きてますけど、アメリカでも。えー、罪はないです。で、戦争は嫌です。それはもう私もです。私はもうオタクなので、 ゲームとかあの <clears throat> 漫画とかアニメとか見れない世界なのが一番嫌なので私は。で、えー、まあその戦争、まあ、起きてしまってそれで喜んでる人がいるとそれと、えー、それを情緒してる、ね、あの応援してるメディアが憎いですあ皆さんメディアは信用しないようにね 他の YouTuber とかいますけど、もうあいつらもペランペランなことしか言ってないですね。ニュースとか、最近の本とか、なんか、詳しい人とかの話聞いて、で、あの、自分たちのその数字を上がりやすいような話をしたりとかするんですよ。ね。なんかこの戦争が起きる前のやつで、まあ、戦争起こらないだろうっていう状態の時になんかニコニコしながらその 日本語でツイートしてるウクライナ人がいて、まあ、あのフォロワー稼ぎですねあのツイッターでも YouTube でも見ましたけどあんなやつとかもう本当嫌いですねああいうやつも嫌いだしああいうのには集まってるバカども大嫌いですね本当にねあの今もう日本語ではない何か新しいあの汚い言葉を使いたいぐらいですね本当うんクソみたいだね腹立 本当にあの地球人であることを私は恥ずかしいと思い思ってた思ってるんですよずっと。で、えー、私はもうねあの日本人でもロシア人でもアメリカ人でも何でもいいですけどもう何人にもなりたくないんですよ本当に。もう地球っていう地球人であることが恥ずかしいので、うん、もうなんかうん私はそういう思想を持ってる人間 えー、中立的な立場で、えー、見ていきたいというふうな考えてる人間なんです。だからあの皆さんもね、あの <clears throat> 自分の国のメディアだけじゃなくて他の国のメディアも見るようにしましょう。であの騒いでるバカのコメントとかはね本当にあの相手にしなくていいですあのクソみたいなやつらは本当にただ戦争が起こったことだけは悲しいですねあと経済制裁が怖い 私の活動にあのちょっと問題が起きるかもしれない私ロシアから離れないといけなくなるかもしれないビザとかね、うん、あとはお金とかお金の送金日本の私の口座からロシアの,、まあ、あのところにあの引き出せなくなったら私生活できなくなっちゃうので戦争されたら困るんですよねそこだけはちょっとプーチンさんやめてくださいよマジでうん だから経済制裁はちょっとやめてマジで頼むからお願いロシアに経済制裁するのやめてもういいじゃん経済制裁いっぱいしてきたじゃんもうあとはだってもう実際に問題があるんだからウクライナのここに戦争っていう形でね解決しようとしたのはちょっと残念だったけどプーチンが今さっきに、えー、ニュースで見ましたこれしか方法がなかったって、まあ、もうしょうがないじゃんしょうがないしょうがないって言っちゃダメかもしれないけどしょうがないって言ってるんだから ね。まあ、一つ言えるのは、えー、プーチンは私たちよりも賢いということですね。それよりも、えー、世の中をですね、よく動かせるっていう人がいるならば大統領にですね、立候補してください。ね、日本も含めて、アメリカも含めて。あもうね、国っていう概念がね、好きじゃないんですよね、基本的に私は。ね。だから、アメリカの人たちってね、 あのアメリカの、まあ、映画とか、えドラマとか面白いのいっぱいあるよアメリカね、えー、アメリカの文化好きですよただですねアメリカ人になりたくないアメリカ人にならなくてよかったと思いますねだってもう今のそのアメリカの経済状態とかですねコロナになった後のそのあの国民への対応のひどさ、えー、若者女性のホームレスだって たくさんいましたねあの日本で女性のホームレスは本当見ないです私が見たことあるのはもう 2, 2人ぐらいすすごい年寄りで若い女がホームレスになってんだよあの国に自由なんてもうないぜ、うん、あの国はまあやめておきますいいやめておきますいいろいろあるからねまあねあの 言っちゃいけないことがあるからこの YouTube にはね私も活動していきたいしみんなにあの面白い何て言うかなこう何かを提供し続けていきたいしまあなんかねあの同じ民族同士の殺し合いをさせるのが好きな国とかあるよねみたいなねそういうこともね言っちゃいけないからね他の国々を使ってチェスをするねねチェスをするなんてねこともね あのしてるなんて言ってないからみんな気をつけてねただ一つ言いたいことは、えっ、ー、と NATO とかね G7 とかねお前らに平和を語る資格はね絶対に